מטולטלות, מוכנות לשינה? הערב אני אדגים איך עושים קוקו אננס, שבעצם עוזר לשמור על הטלטלים שלנו במהלך הלילה. קוקו אננס בעצם משמר את הטלטלים הקדמיים וכל השכבה העליונה של השיער, מה שמבטיח שכשאנחנו נקום בבוקר, השכבה הזאת תיראה מושלמת, השכבה שמנותחת קצת פחות, אבל לא רואים אותה, ולכן אנחנו מוכנים לקחת את ההקרבה הזאת. כל מה שאנחנו צריכות זה גומייה, עבה, אה, הכי עדיף זה גומיית קטיפה של ה nineties, אבל לא היה לי בבית, מה שהיה לי זה מין דבר כזה, אז הגומייה הכי רחבה שיש לכם, הכי גדולה שיש לכם ומשוחררת. לא צריך פה גומייה צמודה. אז נתחיל. הופכים את הראש כלפי מטה, וקושרים את השיער עם הגומייה, מלפפים רק פעם אחת, לא פעמיים. אני אגיד. זהו, הקוקו אננס שלי מוכן. מהמם לי? מהמם? תגידו את האמת. אז נסו, ותכתבו לי בתגובות איך השיער שלכם קם בבוקר, ונתראה בסרטון הבא. לילה טוב.